Eli tässä lomakkeessa on nyt sun kaikki tutkinnon kriteerit ja ammattitaitovaatimukset. Hae sieltä se, mitä jos sä osaat ja mitkä sulla jää tavoitteeksi työssäoppimiseksi. Merkkaa toiset keltaisella kynällä ja toiset punaisella kynällä. Osa teistä käytti jo niitä ammattitaitokortteja, kun hensutti. Eli, eli oman laillaan siinä hen, henkilökohtaisessa keskustelussa mä yritin saada teidän sen jo olemassa olevan osaamisen esille. Mutta tämä Trello laittaa teidät uudestaan miettimään sitä, että mitä te oikeasti osaatte. <laughs> Niin mä näkisin, että vuorovaikutus asiakaspalvelutilanteissa voisi olla sellaista, mitä sä oot jo sun elämän aikana tehnyt jonkin verran. Niin mä siirrän sen tänne saavutettuun osaamiseen. Ja sitten kun mä klikkaan auki, niin täältä tulee vielä niin kuin tällaisia klikkikortteja, että, et, et teidän pitää miettiä, että osaatteko te tämän alan ammattisanaston, pystyttekö te tekemään small talkia, kohteliasta viestintää, ymmärrättekö te kulttuuria, tunnette kantaisuusjärjestelmän. No jos nyt esimerkiksi nyt, että Hannalla niin kun klikkaisit, että okei, että, että ammattisanoista ja small talk ja kohtelias viestintä on mulle tosi tuttuja, niin sä voisit klikata nämä niin kuin jo näin. Ja sitten ne jää 3 kautta 5. Eli sitten siellä työpaikalla sä vielä, ehkä vielä syvennät niin kulttuureja ja tutustut siihen kantaisjärjestelmään. Ja sitten kun sä oot ne niin periaatteessa ottanut selville, niin sä voit klikata, niin tästäkin tulee sitten sellainen täysikohta tänne periaatteessa että sä voisit kirjoittaa myöskin kommentin, että hei, että äh, mulla on työhistoria asiakaspalvelussa noin 20 vuotta, että et, et small talk on tullut hyvin tutuksi ja pystyn sitä myöskin tässä uudessa työssä toteuttamaan. Eli omalla laillaan te teette niin kuin itsearvioinnin siitä, että mistä te olette saavuttanut se osaamisen. Sitten täällä voisi olla vaikka... Mitä sä oot tekemässä? Siis mä yritän äh, muistaa päivämäärän, milloin mä saan anniskelupassin läpi. Ja sitten mitä sä teet sillä päivämäärällä? Mä laitan sen tänne anniskelupassikohtaan OK, että mä olen suorittanut sen silloin. Ja sitten mä laitan, että save comment. Okei. Okay. Täällä ole hyvä. Eli minkälaista tämä oli, jos sä mietit tätä tota Trellon käyttöä ja kaavakkeen käyttöä? No Trello oli paljon yksinkertaisempi ja mielekkäämpi käyttää. Luuletko, että sä tulisit käyttämään sitä Trelloa? No mieluummin sitä kuin tuota Eli sulla on puhelin sitten ja se on sen vai tabletilla? Se käyttää. Okay. Mutta tosi hieno. Mm. Hieno. Sä oot siis Trelloa käyttänyt opinnoissa. Mihin sä oot sitä käyttänyt? eli tosiaan äh, vielä en varsinaisesti käyttänyt, kun harjoitteluvasta sen käyttää, mutta äh, sitten kun lähden vastaanoton äh, työharjoitteluun, niin siellä sitten toivon saavani tämän Trellon avuksi siihen, että, että tota niin, voin siinä sitten tehdä näitä mun harjoituksia tavallaan Trellon avulla läpi, kertoa Minnalle sitä kautta, mitä olen oppinut ja mitä tulee mahdollisesti siellä suorittamaan näistä tehtävistä. Mä ymmärsin, että se korvaa jotain Omnian lomaketta. Mm-hmm. Mitä se korvaa ja korvaako se mun mielestä, tuntuuko se, että se korvaisi fiksulla tavalla? Kyllä tosi fiksulla, koska mä voin sinne aina täydentää välillä. Että, ja sitten kun ajattelin, että vanha paperimuoto, niin sen voi niinku tavallaan jättää väliin ja tehdä sen Trellon kautta sitten sama. Ja aina välillä käydä lisäämässä sinne, mitä on oppinut ja mitä meinaa näyttää tutkinnossa kiva kuulla, niin sitten me seurataan, että miten se käytännössä toimii. Joo. Kiva, kiitos. Kiitos. Joo. Ja, ja sitten miltä toi Trello nyt vaikutti? Voinko aloittaa? Joo. Okei, okay. mä oon Elli Suutarinen, mä oon hotellilla Robertsin hotellipäällikkö. Ja ensinäkemältä näin Trellon äsken vaikuttaa oikein hyvältä. Ehkä työnantaja puolelta siinä mielessä hyvältä, että on niinku sen koulutuksen tukena ja sen työharjoittelun tukena, että mitään ei jää käymättä läpi. Onko, joskus kun puhutaan, että, että me aikuisopistot ollaan liian tiukasti niin kuin niissä ammattitaitovaatimuksissa, ei mietitä sitä koko mm. ammattitaitoa, niin näetkö sä tässä haasteen, että tämä on liian niin kuin, tällainen kriteerimäinen? En sinällään, ne oli aika, mun mielestä ne oli aika laajat ne alueet. Et mä en mä näe, että se on mitenkään, ei, mun mielestä se on hyvä ja se on ehkä sen tukena sen koulutuksen. Tavallaan, että ei, ja et ensin käydään vaikka tsekin ja mitä sen alle kuuluu, oliko siellä jotain alaotsikoita. Oli joo. joo. Ja sitten tavallaan saat siitä ruksattua kaikki pois. Meillä on itse asiassa hotellissa käytössä tommonen, mutta se on Excel-taulukko, mistä me vaan ruksataan, että kun se on käyty läpi se vaihe. Eli Trello olisi varmaan hyvä siinä Joo. koulutuksessa niin. omalla laillaan. Aivan. Äh, entä sitten jos tota, äh, tota, myöskin sitä, että et kun monesti työpaikka, esimerkiksi mäkin kouluttajana käyn siellä vain kerran ja Joo. sen jälkeen mä jätän sen opiskelijan sinne. Niin joo. Niin, omalla lailla se olisi mulle kamala hienoa, että mä saisin feedbackia, mitä siellä on käyty läpi ja sitten varsinkin siihen kommenttikenttään voisi kuin niinku olla hienoa, että siellä olisi kommentteja myös kuin niinku työnantajalta. Että, että siihen opiskelijan boardiin voisi liittää myöskin työpaikkaohjaaja, niin siellä voisi olla ehkä omia kommentteja, että mitä voisi ehkä kenties vielä treenata tai... Totta, joo. Ja sitten tavallaan, että jos kun joka talossa tehdään vähän eri lailla, niin ehkä siihen voisi myös kirjoittaa, että miten se on tietty niin. vaihe on siellä käyty läpi. Mutta sehän olisi myös niin kuin oppia tänne niin, päin. nimenomaan. Oi, hienoa. Kyllä. Kiitokset Elli. Yes. <laughs> Ihana.